sëmundjes e cila e ndalon njeriun të agjërojë. Allahu i Madhëruar përmend në ajetin kuranor dhe ai i cili është i sëmurë ose në udhëtim, atëherë le të agjërojë në ditët më pas. Është e ndaluar për atë person i cili është i sëmurë, sëmundje e cila i shkakton vështirësi dhe e dëmton, i ndalohet personit të agjërojë atë ditë, nëse sëmundja i jep vështirësi dhe e përkeqëson gjendjen e tij shëndetësore. Nëse sëmundja është e tillë, është e atij lloji, e cila nuk e dëmton, porse ndjen veçse vështirësi, atëherë është e papëlqyeshme agjërimi. Dhe nëse sëmundja është e lehtë, një grip i lehtë, ose një dhimbje koke, ose një dhimbje dhëmbi e lehtë dhe nuk ka nevojë për ilaçe, nuk i jep vështirësi ky agjërim dhe nuk e dëmton shëndetin e tij, atëherë nuk lejohet të mos agjërojë dhe kjo sëmundje nuk e ndalon atë nga agjërimi. Ata të cilët Sëmundja e tyre shpresohet të shërohet në të ardhmen, i plotësojnë ditët që kanë lënë pa agjëruar, dhe ata të cilët sëmundja e tyre me dëshminë e një mjeku të besueshëm, ajo sëmundje e cila nuk shërohet, nuk ka shërim, në bazë të fjalës së një mjeku të besueshëm, atëherë ky person për çdo ditë ushqen një të varfër. Sasia e ushqimit është përafërsisht një kilogram e gjysmë prej orizit ose prej ushqimit bazë të vendit ku ai jeton. Lus Allahun e Madhëruar të jeni sa më mirë Esselamu Alejkum Ue Rahmetullahi Ue Barekatuhu.